wumvise wabyumvise ute wowe se urimo kuvuga ngo wenda na ngo ngo bageze aho bahanurira kuri kamera nibura wabisengeye imana ikubwira kuriya yari umutekamutwe cyangwa ushobora nawe kubivuga wibeshye mm. ntawamenya mm. cyangwa ukanabivuga ari byo byose birashoboka mm. ariko icyiza ubaye ubona utabisobanukiwe utamenya ibyo ari byo wakwegera imana ugasenga ukayisobanuza mm. yego yesi reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe ukurikiye yelo tv turagukunda kandi twifuza yuko watera imbere gusa nta kindi cyagufasha gutera imbere uretse kwakira kirisitu nk'umwami n'umukiza akakubera ingabo aho ugiye gutsindwa ndabizi ni umusirikare udatsindwa ku rugamba urwo ari rwo rwose Ah, rero niba ufite intambara ah, zo kwangwa n'inshuti ndetse n'imiryango hari n'izindi ntambara nyinshi nyinshi gusa intambara ya mbere tuzi twese turwana mu buzima ni intambara y'inzara niba nawe uyifite ihangane ukomeze ukore cyane wizere kirisitu ndabizi bizagenda neza uyu munsi rero twagira umugisha wo kubana n'umukozi w'imana ah, muramukunda ariko ni ubwa mbere tumutumiye kuri yelo tivi Ah, claire turakwakiriye kuri yero tv murakoze cyane kuri yero tv imana ibaha umugisha hmm. ndabasuhuje amahoro y'imana bane namwe amazina yanjye nitwa amahoro marie claire ndi umumama afite abana babiri hmm. n'abandi mbana nabo ndera hmm. imana iduhana umugisha murakoze ah, dutangira ikiganiro cyacu ese claire amaze nk'igihe kingana gute mu gakiza kugira tubone uko tuganira noneho abantu bavuga ati uyu muntu turi kuganira muri kino kiganiro koko ibyo ari kutubwira abifitemo egisperiyanse abifitemo uburambe ah, murakoze cyane ah, maze igihe kitari gitoya mu gakiza ariko nanone kumara kinini ntabwo ariko kugira uburambe mu by'uru rugendo cyane ko nabonye muri uru rugendo nta muhanga ubirimo twese dushobozwa n'imana idushoboza gukomeza urugendo hmm. nakijwe mfite imyaka cumi n'ine rero mazemo imyaka myinshi ariko iyo si yo nirata kuko muri iyo myaka hari aho nagiye ngwa ariko imana ikongera ikambyutsa nkakomeza urugendo nshima imana rero ko ikomeje kubana nanjye kandi ikomeje kurinda ubugingo impamvu navuze ngo muri uru rugendo kumara igihe kinini ntabwo ari ibyo umuntu yakwirata ni uko hari n'abamaze igihe gito ariko akaba akijijwe neza rero icyo umuntu akwiye kwirata ni igihe akijijwe neza kuko muririmbyi korasi niwe waririmbye ngo nari umugabo ntabwo igihabwa intebe mhm. waba umaze igihe kinini ariko utarigeze unakizwa kandi uri mu rusengero ahubwo igihe twagakwiye gushima imana ni cya gihe twakirijwemo neza kandi imana ikaba ikiturindiye mu rusengero ndumva ari ibyo ngibyo murakoze eh, urakoze cyane rero eh, mu ncamake rero mwumvishe ko kirere ni umuntu umaze igihe kandi amaze igihe akijijwe ntabwo amaze igihe eh, avuga ngo agiye ngo guterana ahubwo amaze igihe kinini akijijwe niba yarakijijwe afite imyaka cumi n'ingahe akaba afite abana kentu ufite abana bashobora kuba bagejeje muri iyo myaka n'ubundi ah, ah, harabura umwana wanjye mukuru afite imyaka cumi n'ibiri urumva n'ubundi ari gusatira iyo myaka wakirijweho bivuze ngo umaze igihe kinini eh, hari ikintu kiri ni hanze ahangaha buri muntu wese afiteho ikibazo umuntu aricara akavuga ukabona bari gutanga nk'urugero nk'abantu baza nko hano ku masosho media baje kubwiriza ijambo ry'imana ukumva umuntu atangiye kuvuga mu ndimi arimo wenda aratanga ikigisho wowe uhamanya nabyo ibyo bintu ah, umwuka umwuka w'imana ni umwe mu bantu b'imana yamuhaye impano nizo zitandukanye kuvuga mu rurimi rushya ni impano imana ibahaye umuntu kuzivugamo njyewe rero na komantere natera ku bantu bavuga bavuga indimi kuri social media mm. kuko social media ni ahantu umuntu ahagarara akaba yabwiriza akaba yashima imana ko hari ibyo yakoze kugira ngo n'abandi babasha kubibona bumve ko imana igira neza ni n'ahantu umuntu ashobora kujya agatanga ubuhamya ababwumva bakabasha gukizwa mm. ni ahantu umuntu ashobora kujya akabwiriza umuntu utari wakira Yesu nk'umukiza we akamwakira nawe akinjira mu nzira ijya mu gihugu cyo mu ijoro mm. rero niba bishoboka ko umuntu yahashimira imana akahabwiririza birashoboka ko no mu rurimi yaruvuga mm. kuko ururimi rutangwa n'imana none se abaye yicaye kuri kamera akumva umwuka yari akamumanukira imana ikamuzaho ururimi rukaza yaruvuga hmm. iyo se aramutse avuze nko muri izo ndimi cyangwa agahanura ibyo bintu hari ahantu byaba bitandukaniye no kuba bamwe bavuga ngo niba umuntu atangiye ngo guhanura kuri kamera ngo ni umutekamitwe ngo ni iki ni iki wowe ugendera muri uwo mwuka wo kuvuga ngo umuntu harimo abaza babipanze ari ubutekamitwe arega ubundi se icyo bita ubutekamutwe ni iki ese icyo bita kuzura umwuka rero ukavuga mu rurimi rwo ni iki ni ibintu bibiri bitandukanye mm. ariko ni n'ibintu bishobora kubera aho abantu badatekereza bivuga ngo kuri kamera umuntu yakuzura umwuka wera akavuga n'ururimi akanahanura ari imana irimo kuvuga mm. hanyuma n'umutekamutwe yahaza nawe akavuga indimi zitari ururimi rw'imana akanahanura mm. ariko atari ibiturutse ku mana mm. bikaba umutekamutwe hanyuma nanone nubwo bitandukanyemo ari ari ibice bibiri biranashoka ko n'umutekamutwe no mu rusengero yabikorerayo n'uwuzura umwuka wera agahanurirayo yewe birashoboka ko umutekamutwe n'ahantu mu isoko cyangwa ahandi habereye ibintu runaka hari abantu benshi yahajya agateka umutwe ariko biranashoboka ko n'umukozi w'imana uri mu mwuka w'imana yaza nawe akahavugira imana kandi akavuga iby'imana yamubwiye ni ukuvuga ngo n'ubwo ahantu z'ibinyoma bahari abo batekamutwe bahari ariko haracyari n'ibihumbi biringwi bitari byapfukamira bayari mm. rero byose birashoboka ko bishobora guca kuri iyi kamera mm. ahubwo ikibazo gihari ni iki ngiki ese wowe wabyumvise wabyumvise ute wowe se ahubwo urimo kuvuga ngo wenda na ngo ngo bagezeho bahanurira kuri kamera nibura wabisengeye imana ikubwira kuriya yari umutekamutwe cyangwa ushobora nawe kubivuga wibeshye mm. ntawamenya cyangwa ukanabivuga ari byo byose birashoboka ariko icyiza ubaye ubona utabisobanukiwe utamenya ibyo ari byo wakwegera imana ugasenga ukayisobanuza mm. yego reka tubanze twibazeho gatoya ese ubundi kuvuga mu ndimi biva he kugira umuntu avuge mu ndimi abe ari kubwiriza aba arimo arigisha avuge mu ndimi ibyo bintu biva he kuvuga mu ndimi kuvuga mu ndimi yesu yari agiye kugenda yabwiye abigishwa ngo ntabwo nzabasiga mwenyine ntabwo nzabasiga nk'imfubyi ahubwo mbasigiye umufasha urabizi iyo dusomye biriya dusanga ngo umunsi wa panteko tugiye gusohora abigishwa bari bicaye ahantu hamwe bahuje umutima ngo mm. buzure umwuka wera buzuye umwuka wera batangira kuvuga ururimi rw'imana ururimi rushya rero ni ukuvuga ngo ururimi ruva ruva ku mana ni imana irutanga ruva ku mana niyo itanga ururimi rushya hmm. none se umuntu ni gute niki baheraho wowe nkawe ubona baheraho bavuga ngo umuntu ngo ni umutekamitwe kubera avuze mu ndimi kandi tuzi neza ko indimi ari igihe eh, eh, abigishwa ba yesu buzuraga umwuka wera bakavuga indimi nshya none ni gute umuntu abantu basigaye bumva umuntu avuze indimi nshya bagahita bumva yuko ari umutekamutwe kandi uwo mwuka uva ku mana arega njyewe nta nubwo buriya simbizi ariko ntabwo nta nubwo iby'abantu mbirebaho cyane pe ntabwo mbirebaho kuko abantu abantu niba barihakanye yesu ari umwana w'imana mm. abantu bakabamba yesu ari umwana w'imana rero umuntu uvuga mu rurimi ntabwo we bamutinya urumva umuntu se nubwo yavuga ururimi yaba afite icyubahiro nk'icya yesu ntabwo mm-hmm. bishoboka rero impamvu mvuga ngo njye abantu simbatindaho buriya ntabwo abantu bafata ibintu kimwe pe mm-hmm. iyo uri igikara abantu baravuga ngo uriya muntu arirabura waba uri inzobe abantu bakavuga ngo waritukuje mm-hmm. waba uri mugufi bakavuga ngo reba ukuntu kareshya waba uri muremure ngo uriya nawe wagira ngo agiye kumanura imvura rero iyo uri umukene aravuga ngo uriya ni umutindi waba uri hagati no hagati akavuga ati kuriya nawe hari icyabura iyo uri umukire cyane nabwo aravuga ngo uriya muntu arirata mu buzima rero bwa buri munsi abantu bavuga ibintu byabo hari n'ababona umuntu yuzuye umwuka wera avuze n'ururimi imana yamutaba yamurenge bagatangira kuvuga ngo buriya gikuzimu akorana n'indi myuka ni ukuvuga rero mu bantu ho nta munsi n'umwe utazabona batazabona ibintu bavuga ku muntu yego none ni iki kintu noneho kiri buze kuza kutubwira yuko nk'abakristo nk'abantu bari mu rugendo rugana mu ijoro ni iki kintu kiri buze kuza kutubwira yuko niba turi abakristo koko kiri buze kuza kutubwira yuko umuntu indimi avuze atari iz'umwuka wera ahubwo izo ndimi ari izijyanye n'amarangamutima yiwe ari izijyanye n'ibyiyumviro byiwe icya mbere umukristo ntabwo aca imanza mm. icyo ni ikintu abantu bagomba kumenya niba uri umugenzi ujya mu ijoro rwose ushaka kuzagera mu ijoro ntabwo ugomba guca imanza mm. ikintu cyose ugomba kucyakira ahubwo ikintu ugomba gukora ni ugufata umwanya wo gusengera ikintu ubona utumva neza mm. hanyuma n'ubundi aba bantu ikizakubwira ko umuntu um, ari impano cyangwa ari umwuka wera mm. ururimi avuga ari uruturuka ku mana mm. nta kindi kintu kizabikubwira mm. kereka gusenga imana ikagusobanurira ikindi biriya iravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo hanyuma rero ni byiza ko aho gufata umwanya wibaza ku muntu unaca imanza ahubwo wowe wafashe umwanya ugasenga ukanasenga ukamenya se niba ushaka kumenya ko kerera ari umwuka w'imana umvugiramo fata umwanya nyine usenge ubaze imana ngo ese kerera akorana n'iki biroroshye cyane kwegera imana ugasenga wayegera ugasenga nta kintu itagusobanurira mm. kuko ntabwo iby'umwuka bigenzuzwa umubiri mm. ni ngombwa rero kuba uri umukristo ukanasenga kugira ngo ubashe gutandukanya ikibi n'ikiza murakoze none sekere harimo abantu hari akantu wari uvuzemo nshaka gukomozaho harimo abantu bashobora kuzura umwuka wera ari impano cyangwa ari umwuka wera ubajemo ibyo byo birashoboka umuntu ashobora kuzura umwuka wera agahabwa n'impano z'umwuka wera mm. ashobora no kuzura umwuka wera ntahabwe impano z'umwuka wera bivuze ngo hari umuntu ushobora kuba ayigiramo iyo mpano yo kuba yakuzura uwo mwuka wera yo kuba yavuga mu ndimi kandi ari umupagani oya mm. ubundi kugira ngo umuntu yuzure umwuka abatizwa umwuka wera mm. aba yarabanje kwihana ibyaha yarakijijwe mm. umuntu ukijijwe niwe uhabwa umwuka wera mm. ubwo dukurira inzira ku murima rero umuntu wese wumvaga yuko niba umuntu avuze mu ndimi uko bigenda kose ajya yumva yuko uwo muntu ari umwuka wera yo kumva yo guterwa we n'umwuka mubi umwumvisha ngo umwangisha uwo muntu ngo uwo muntu ngo ni umutekamitwe umuntu wese wuzuye uriya mwuka wera kuriya ukumva arahanuye ukumva avuze mu ndimi byose aba bihawe n'umwuka w'imana arega umuririmbyi yaravuze ngo dushake uwo mwuka wera ni yesu wawutugeneye mm. ese ni yesu wawudusigiye ni yesu wawutwemereye mm. ahubwo se kubera iki aho gushaka uwo mwuka wera mm. wakumva ko abawuhawe atari umwuka wera ese ubundi wowe urimo kugenzura umwuka w'imana mu bantu urawugenzurira mu mwuka cyangwa uri mu mubiri mm. umubiri rero ntabwo agenzura umwuka wera mm. ahubwo nawe byaba byiza kugira ngo wirwe ugenzura abahawe uwo mwuka wera mm. ko wakizwa ugasenga imana nawe ikawuguha yego none se hari ikindi naza kwibaza ubu abantu batemeranya n'umwuka wera abantu batemeranya no guhanura kuko harimo abantu benshi batemeranya nawe bavuga ati biriya ntabwo biriya ntabwo babyemera abo bantu bo twabagira inama ki aba bantu twabagira si ihe nama twabagira inama nyine yo kuba bakwemera kuko urumva kuzura umwuka wera biri muri bibiriya mm. yewe no guhanura mm. hari abandi bahanuzi babanjirije abariho mu gihe nk'iki mm. hari ba eriya ba erisa n'abandi n'abandi rero ni ukuvuga ngo ibiri muri bibiliya bigomba gusora bigomba kubaho umwuka w'ubuhanuzi uracyari kuko haracyari abahanuzi b'imana navuga ngo rero ababirwanya ntabwo nzi icyo baba bitwaje ariko bagakwiye guca bugufi ngemba mbona ibintu by'imana banumva nyine naho naba ntabyumva ariko sinashyiramo komanteri sina mbese ntabwo ntabwo navuga ngo biriya ni ibiki nakwituriza ahubwo nkareba aho bigana mm-hmm. eh, ariko nyine burya tujye dukoma urusyo dukome n'ingasire umunyarwanda niwe wavuze ngo burya ngo nta nduru ivugirizwa ku musozi ubusa ese abo bantu bavuga ngo umuntu yavuze mu ndimi yahanuye kuriya ngo bamwe ni abatekamitwe nta hantu baba barabikuye arega nababwiye nti abahanuzi b'ibinyoma ntabwo mm. bazabura kubaho mm. ariko n'abahanuzi b'imana barahari mm. rero mba numva ukwiye kubivuga icyakora abaye yarabisengeye imana ikamuhishurira uw'ibinyoma n'uw'ukuri yabivuga ariko ikibazo ni ukuba wabivuga utaranafashe igihe ngo ubisengere iyo utafashe igihe ngo ubanze kubisengera ushobora gusanga ushobora kwibeshya mm. gatoteza umuntu w'imana kandi ari umwuka w'imana murimo mm. eh, ntabwo nashatse kuvuga ko n'abo badahari mm. n'abo baba mitwe barahari ariko n'ab'imana barahari sinzi impamvu rero bashyira imbere y'uko abahanuzi b'abatekamitwe bahari ntibashyire imbere y'uko n'abimana bahari mm. yego nibyo ngibyo none se kere eh, turabwira iki umuntu uhanura ubuhanuzi bw'ibinyoma akabwira umuntu eh, mu minsi ishize hari umuntu uherutse guhanurira undi aramuhanurira ibintu ntabwo ari ngombwa ngo tumuvugane kuri kamera cyangwa tuvuge ibyo yamuhanurira ariko amuhanurira ibintu bitandukanye muri make yamuvangiriweho mm. aramubwira ngo imana igiye kumuha umugabo kandi yicaranye n'umugabo wiwe nk'abo bahanuzi abo bantu tura niyihe nama uri buze kuza kubagira ah, biragoye ko navuga ngo ni ibinyoma hmm. ko buriya imana ishobora no kuvanga imuhaye umugabo yicaranye n'undi aho wiwe wiwe hmm. none se ko tutazi igihe tuzamara mu isi hmm. uyu nguyu abaye agiye kugenda imana ikamuzanira ubundi ibyo nabyo birashoboka eh, hanyuma ikindi hmm. bashaka kubihanura nyine ari ukuvangirwa ari ibinyoma hmm. abo ngabo rero ikintu nababwira nababwira ngo ntibasubire ku isoko basenge hmm. kuko imana irakicaye ku ntebe y'imbabazi ntibongere begere imana basaba imana imbabazi basenge yongere ivugurura impano zabo hari igihe umuntu aba afite impano z'imana ariko kubera kuzikoresha adasenga cyangwa ari no mu byaha ugasanga birivanze ariko ni ababwani baracyafite amahirwe kuko imana yacicaye ku ntebe y'imbabazi mm. bakongera bakegera imana ikongera ikabababarira mm. bagakomeza umurimo bagasenga mm. murakoze ah, abo ni kuri abo bahanuzi ariko noneho nabwo reka tugaruke ku bantu bahanura hari ubundi buhanuzi ubuhanuzi buba buteye ubwoba umuntu akakubwira ati umuntu mukaba mwahura ukumva araguhanuriye ngo ugiye gucika amaguru ubwo wowe ubwumva gute nk'ubuhanuzi bw'umuntu utemera umuntu udakijijwe burya kerere ukijijwe nshobora kubwira ati cyane hari ibigeragezo bikuri imbere ufashe umuntu ntabwo asanzwe asenga urabizi neza ariko uratinyitse umubwiye ikintu nk'icyo ngicyo giteye ubwoba ibyo bintu si bimwe mu bintu byamutera ubwoba ah. ukavugiza uruhare mu kuba wagumura abantu murakoze cyane ubuhanuzi bukomeye cyangwa bukanganye buteye ubwoba mm. mu gihe ubuhanura buhawe n'imana yemerewe kubuhanura mm. iyo imana igushije imvura urabona hanze imvura irimo kugwa mm. ariko iyi mvura irimo kugwira abeza n'ababi ntabwo itoranya rivuga ngo ndagwa ku muhinzi wahinze akijijwe ni ndagwa mu murima we gusa ari we weza ahubwo igwa ahantu hose abantu bose bakeza kimwe rero ni ukuvuga ngo birashoboka ko imana yaba yamugutumyeho kugiye gucika amaguru ni byiza rero ko yabikubwira waba uri uwumvira imana ukumva ugakizwa ukihana ukaba wanasenga ukabwira imana ngo mana rinda aya maguru yanjye yo gucika imana ikayongera iminsi yo kubaho hmm. ibyo ntabwo twabyita ngo ni iterabwoba ntabwo ari iterabwoba ahubwo abahanuye uko yategetswe mm. kandi ntabwo abantu bahabwa ubuhanuzi bumwe mm. ikindi kuvuga ngo uyu muntu utari wakizwa kuba atari yakizwa ntabwo bivuga ko imana itamutumaho umuntu mm. niyo umubyeyi afite abana mu rugo uwananiranye n'utarananiranye bose aragumya akababwira akabagaburira akabitaho akabashyira mu mashuri kugeza igihe wa wundi wananiranye ashobora kumera neza yego atamera neza nabwo akazavirwamo n'ikindi kintu kibi mm. ariko yarabwiwe niyo mpamvu rero imana ishobora kugutumaho uri umunyabyaha uri mu byaha ariko ikagutumaho mm. ni ukuvuga ngo twebwe ijambo ry'imana riravuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira ku mana kirazira kikazira kuba uri umunyabyaha uri mu byaha ugasenga ariko nanone irindi jambo rikavuga ngo imana ikunda abanyabyaha ikanga ibyaha bivuga ngo nubwo amasengesho yawe ari ikizira kubera ko uri mu byaha ariko kubera igukunda ikanga ibyaha ufite amahirwe yo kuba wakwihana ukatura ukareka ibyaha ugasenga ako kanya imana ikakumva mm. ni ukuvuga ngo urebe igituma imana ishobora kugutumaho utari wakizwa uri no mu byaha ni urukundo imana idufitiye ni uko idukunda Mm. yego none se imana ifata ifata pahuro ntuzi ko yari mu byaha mm. eh, ariko ntabwo ntabwo byayibujije kumufata mm. ese nshobora hari ikindi kintu nshobora nka kerere ushobora kuba mfite ikibazo ah, nshaka ko nsengera icyo kintu cyo kirashoboka yuko wansengera ukanyizerera nk'ibigeragezo byari bindi uruhande nk'ubwo buhanuzi ukaba wansengera ukanyizerera genda umunyabyaha nkakomereza gahunda zanjye ariko kariya akansengera bya bibazo imana ikabikuraho yego birashoboka ko imana yabikuraho hmm. ariko icyiza cyane kurutaho hmm. ni uko wakihanya ibyo byaha nawe ukisengera hmm. n'ugufasha gusenga akagusengera ariko nawe wabanje kuva mu byaha ntabwo nzi ukuntu abandi banyamasengesho babigenza ariko njye numva mbere yo kugusengera mbanza kukubwira ukihana ibyaha ndetse rwose ukabyihana ukumva ugomba kureka ngomba kwanza kukubwiriza icyiza cyo kuba mu nzu y'imana n'ikibi cyo kuba mu byaha rero biba byiza ubaye wihannye ugusengera akagusengera wo yihannye wavuye mu byaha ni byiza cyane imbere y'imana kurusha uko wasengerwa ariko wowe utarimo gushaka gukizwa murakoze ese kare birashoboka ko umuntu yasengera wenda kare yari hano i kigali ari mu rwanda ukaba wasengera umuntu ufite ikibazo ufite ibigeragezo uri wenda tuvuga uri nka belgique cyangwa uri nko muri amerika imana igakora ibyo bigeragezo cyangwa ikamuha umugisha cyangwa ikamuha icyo ari kuyisaba wowe wibereye hano umuntu araguhamagaye ati nsengera mfite ikibazo cy'ubushomeri cyangwa umwana wanjye arwaye ukamusengera ko umwana agakira birashoboka cyane kuko igihe petero yari mu nzu y'imbohe Mm. yakuwemo n'amasengesho y'itorero ryasigaye rimusengera mm. niko biri tubwira ab'itorero basigaye bamusengera kugeza igihe bagiye kumva petero arajana na komanzi mm. uribuka ko umwana wamubonye umukobwa wamubonye ndumva ari umukobwa bwa mbere yagize ngo si yatekereje ko ari nk'umuzimu cyangwa ikindi kintu ariko baje bakinguye basanga ni petero nta kindi rero cyari kibikoze yari amasengesho y'abera bari basenze petero arangije ava muri gereza mm. rero ni ukuvuga ngo niba umuntu ashobora gusengerwa ari muri gereza imana ikamukuramo ni ahantu isengesho ritagera na hamwe nta n'ahantu ritakora mu gihe imana tuyihamagaye tuyisabye mm. yego birashoboka ko umuntu yasengera umuntu ari kure imana igakora mm. murakoze ah, none se uwo muntu ndacyagaruka kuri cya kintu cyo kuvuga ngo hari abantu bakomeza ibintu byabo kuko kirerewe bamuzi yuko asenga ibibazo bigakemuka asenga akazi kakaboneka asenga ibiki n'ibiki bikaboneka bakaba bazi yuko ari nko ari we ibintu byose biri buze kuza kubarizwaho ari we uri buze kuza kubakemura ibyo ngibyo wakiyicarira akidamararira ese imana ishobora kubikora kubera yuko kerere ari umwizera wayo ari umwana wayo ikabikemurira wa wundi yego imana ishobora kubikora ariko buriya abantu babanze banamenye ko ntabwo ibintu bikoreka kubera ko ari kerere wasenze cyangwa undi muntu hmm. ahubwo bikoreka ko nyine imana iba igeze igihe cyo kubikora Mm. ibigeze isaha yo gutabara uwo muntu mm. ariko gusenga nabyo hari icyo byongera mm. urumva abibutse uwiteka ntibagahweme iyo urimo wibutse uwiteka rero nubwo aba asanzwe abizi ariko buriya mu bumana bwa imana ibishaka ko abantu b'imana baca bugufi bakayegera bakanasenga igahabwa icyubahiro kuko ni icyayo rero iyo turimo kuyisenga ibona ko tuyubashye iyo turimo kuyisaba ibona ko tuyubashye iyo turimo kuyishima ngo ibyo kurya by'imana ni amashimwe mm. irishima ikanezerwa mm. hanyuma bikayitera kuba yakora ikintu runaka mm. ariko iki kintu ntabwo ariko rero uba ugikoze nta nubwo ari undi n'abandi bahanuzi babyumva babyumve neza ntabwo ari bo baba bakoze ahubwo haba hakoze imana yego eh, reka tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ahubwo abantu ntibakajye bavuga ngo kanaka arasenga bikemera mm. ahubwo bajye bavuga ati twese dukwiye gusenga mm. ariko noneho umuntu umukozi w'imana nadusengera imana irakora bumve mm. gusenga ni kimwe no gukora ni ikindi umuntu arasenga ariko agakora imana eh, eh, tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ese ni iki gitera kubona umuntu ni umukristo arakijijwe turabibona ko akijijwe aranasenga ariko ibyo asengera byiwe ntibisubizwe ese imana yaba ijya yirengagiza bamwe mu ntama mu ntama z'imana ikazirengagiza ko tubibona yuko zikijijwe sinasenga ariko ukabona ntabwo zisubizwa ntabwo ibyo zisengera bisubizwa nyamara kare akaza we eh, yaratinze kubyara ukamusengera akabyara n'abandi n'abandi n'ibindi bibazo ariko wowe ibyawe bikaba bidasubizwa kandi uri umwemeramana arega umuririmbyi korase yararirimbye ngo ihangane si uko nguko bizahora n'isaha y'imana iba itari yagera mm. hanyuma kuba naba nsenga ariko sinsubizwe ntabwo mm. ntekereza ko ibyo ko twebwe twasubijwe mm. ari iby'imana yita gusubizwa mm. hari igihe habamo kwibeshya mm. urumva twebwe abantu ibyo twita gusubizwa ni ukubyara ni ugusenga nyine ukaba urabyaye ukuvuze cyangwa ukabona inzu ukabona imodoka ukabona amafaranga menshi mm. ariko wibuke ko hari igihe ibyo bintu nayibona bikazakubuza ubugingo mm. ahubwo ikintu imana yitaho yo ikabona ko umuntu asubijwe mm. cyagiye iba ibona umuntu wayo ari mu nzira neza yikirijwe yewe niyo yaba yaburaye ariko akaba arakijijwe akaba arimo gusenga arimo gufashwa yaba yanariye akaba arimo arasenga ahantu hose akaba arimo gusenga ni ukuvuga ngo abantu batizera ikintu bakora ni ukwizera imana ubundi imana ni iri hejuru y'ibintu byose imana niyo ikora ibintu byose imana dukwiye kuyizera rero nabwira utizera ko akwiye kwizera imana ko hari igihe urambirwa ariko wari ugiye gutabarwa hari igihe unanirwa ariko igihe cyawe cyo gusubizwa cyari kigeze ongera wihangane wongere utegereze imana bundi bushya uhagarare aho yagusize ukomeze uyirindire hmm. izaza kandi neza bizagenda neza murakoze hmm. reka tugane ku musozi w'ikiganiro cyacu turasoza udusengera imana ah, usengera abantu bakiri mu byaha abantu uh, barimo barava mu masezerano babona nk'aho batinze gusubizwa ubona ibisubizo byabo byatinze kuza ubasengere ubasubizemo imbaraga sengere n'abantu bafite ibindi bibazo ibyo ari byo byose kugira babashe kugira ihumure ubahumurize imana ishoboye byose imana ikiranuka imana y'imbaraga imana ibera hose icyarimwe turagushimye turaguhimbaje tugushimiye kugira neza bukira bugacya nyemerera aba bantu batari bakizwa ubahagakiza mu izina rya Yesu kuko iyo umuntu akijijwe mu mutima wabona amahoro kandi ikindi abatunze ubugingo buzima mu izina rya Yesu kirisitu unyemerere ufashe abari mu bibazo ababona amasezerano yaratinze ubahe gutegereza ubahe kwihangana ubibutsa buramu na sara uburyo bategereje ariko kuri finari bagasubizwa wongere ubambike imbaraga zo gutegereza imbaraga zawe zibabeho ubwiza bwe bubabeho ukize abarwayi abarushye n'abaremerewe ubarengere ababuze uko babigenza bagirire neza kandi abadafite akazi ubaha akazi mu izina rya yesu abari bwumve iki kiganiro reka kibabere icy'umumaro kandi bakuremo inyungu ubane nabo ubiteho ukomeze kubarengera tubigusabye twizeye ko ubyumvise mu izina rya yesu kirisito amen eh, imana iguha umugisha kerere reka dushimire umuntu wese twabanye muri iki kiganiro umuntu wese wicaye akumva izi nyigisho akaba azigejeje ku musozo ndabizi neza ko hari icyo wakuyemo ndabizi neza niba ah, hari inyigisho nawe uhakuye niba wakunze iki kiganiro gisharinga inshuti zawe nawe ukomeze wamamaze ubutumwa bwiza bwa yesu kirisiti kuko n'ubundi nicyo nicyo twasigaje hano ku isi niba ubona wowe warasigaye abo mwiganye abo mwakuranye batagihari batakiri ku isi wowe nta kindi kintu wasigarijwe ku isi ni ukugira isi ni ukuhindura isi ukayisiga imeze neza ah, niba utarakoze sabusikarayibu ukora sabusikarayibu kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi njye mwari kumwe mu kiganiro ni irankunda eric